Для твоих игроков. Кстати, не, в натуре будет, ты должен до суда быть. Конечно, хуй ты там делал, Слава? вообще не было отдавать. А ты-то один стоял, что? Тебе почему нельзя было? Хорош, Лёха, лучше. Аккуратней. Сань, не спеши. Дон, Дон. Нет. Борь, Борь! Раса, ближе, ближе, Раса! Ну кто? Ближе, выходи! Ну, не полностью обороняется, все правильно делает. Вот этот пойти за Пас, не надо. Хорошо, бесполезно. Пас, пойдет. Ну, один вышел у него. Один! Боря, Боря, он твой, сзади. Ворот. Оп. Внимательно. Вот. Еще, еще. Уноси. Ну, видно, спокойно, не Дай! Он Спокойно, спокойно, Баньку. Назад! Назад один еще! Спокойно, Сань, стой! Сейчас смотри за спиной у тебя, аккуратно. я раз, раз, раз, Беги на меня! А, а. Хорош ну стой, тоже возвращайся. Давай, давай, давай, играй, играй, сюда не иди, что ты здесь делаешь. Без игрока, раз. Ушел! Ушел, конечно. Мяч вышел там. Я второй. Вратарь второй судья был. У нас свой вердикт был. Смотри, Леша, шикарь, твой, Леша! И шутку. Ладно, ладно. Смотри внимательно, Не пропускай, лучше бери такие. Внимательно. Я уверен. Не теряй на ворота. Градики давай. Гори. Марик, Гарик, Марик. Нормально, нормально. Борь, под тобой, раз. Катар, катар. Санек, Санек, дальний. Раз, вот до конца, с ним, с ним. Ворот. Горячий, ребят. Вот, давай, давай. Смотри, смотри, лево. Серый, серый, отпусти, серый. Пари, гори сзади. Борь, на мяч. Все, все, разобрались, спокойно. Один. По сзади бьет. Нормально, нормально. Слышь, по ногам и вы бьете. Зачем? Через, минуту? сейчас таймер запущен. Да потому что? сам останется. Ну а продолжать? Просто не заснять, да? Давай, Борь, прибивай. Вот! Вот он, столбик забил нас! Бля, сделал треугольничек, слышишь? А, а смотри, как красиво. Заработал Меллер один. Ребят, теперь спокойно, парень, парень. Смотри, парень, все. Мой, мой, мой, мой. Ложь встречай. Марин, за тебя пальцы бегает. Сер, еще. Да, спокойно, Борис, бежи, понятно. Марин, вот! Ой, а что такое было? Да ладно, а Слышь, руками толкал! Это не ну, корпус! Один! Служи его! Лапсай! Я не играю, я могу болеть, я вообще не какую команду Спокойно, вы наш, вы наш! Барик, конечно, блин, просто так. Вы на Хорош, Аня, побеги. Бор, спокойно чуть-чуть. Бор, чуть здесь, Бор. Спешите, ребят. Да, да, не тяните, ребят, возле дома не водите. Не водите, уходите. Стой нас. Стой нас, ребят. Все, все, правильно. Раз, раз, Я понял. Санек уже запустил. Дай ускорить. Дай его перебой. Вноси. Просто вот. Не влияй.